you YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, hari ini kita ada unboxing dan mode kali ini besar-besar ya. Jom kita lihat apa yang ada kat sini. Hi, berat. Ah. Okay, nampak tak ini logo tengkorak ala-ala Punisher lah tapi dia bukan Punisher lah. Dia daripada ZH Zihua. So modelnya apa? Ha ni. Oh, Besar kotak dia. Ha ni. M249 SAW saw. Sepatutnya ini boleh dipanggilkan sebagai M249 version yang keempat. Dah keempat dah ni. Okey, jom kita um, buka lah kotak ni kita lihat lah apa yang ada di dalam. Besar sangat lah kotak ni. Okey, unbox bersama-sama ah. Ha, gunting. Macam bertarung dengan raksasa lah penat Okay, ini Okay, ini bipod dia Ada satu bag ni, ada semi mata semua Alright, ini kita keluarkan Mac Mac memang lah dengan version yang ke-2 ke satu tiga satu dua tiga sama okey lepas tu ha yang beza yang saya boleh nampak sekarang dia punya butt dia punya butt dah sudah macam ala-ala jenis Li Hui punya oh oh wow Okay, sekarang dia dah ada line sikit dia dah macam ni. Memang ala-ala Li Hui lah. Kalau anda uh, tengok balik Li Hui kita punya M249 uh, ah, memang dia saiz kecil sikit. Tetapi dia memang macam ni lah. Dia punya ni uh, bipod boleh masuk kat dalam ni. Ha, ya memang lah sebijik macam tu. Cuma ni saiz dia besar dan dia dilengkapi dengan ini. Uh, pemegang ataupun panggil apa? Handle carrier ni yang ni besi ni memang solid dia memang daripada nylon ok jom kita tukar angle kita lihat angle seterusnya ok so ini apa yang ada selepas kita buka uh, box dia so memang tak lain tak bukan ada benda yang uh, penting ni cermin mata keselamatan kena sentiasa uh, memakainya semasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan lepas tu ada bateri 7.4 watt dengan charger ada ni sling ada ni mazo, ni consider mazo lah letak sini. Uh, dan ada yang ni. Ini kalau barang real ada guna, yang ni cuma hiasan letak di sini. Ada bipod, ada gel ball sikit. Uh, dia punya ni magazine dia. Ah. Dari sini, nanti selitkan kat bawah sini. Dan ada ni bat dia. Ha, bat dia masuk bateri ni, kena buka dua skru ni. Nanti kita buka, kita masukkan. Dan ini Taiko kita pada hari ni ha. Semua ni daripada nylon ya. ha, Dia ada string point kat sini Lepas tu ni kat belakang ni Ini daripada besi Right off ha, You boleh angkat macam ni Alright uh, Nanti kita akan try pasang Dan Selepas tu kita timbang Dan kita ukur kepanjangan dia Lepas tu kita FPS testing pula Okay so mula-mula kita pasangkan benda ni dulu ini dia selit saja dan memang dia punya inner barrel ni daripada acrylic lah. Dan dikatakan uh, model ni dia dah diperbaharui dia punya apa? Gearbox dia. Tak tahulah apa benda ber, apa benda yang dia dah perbaharui. Ini seikutnya uh, selit saja masuk macam ni. Saya tak nak masukkan habis nanti nak buat FPS testing kan saya akan cabut juga. Dan yang ni masukkan kat sini. Nampak dia ada ni kan nih masukkan di sini oke juga selitkan sampai habis lah saya sekadar letak macam tu je bipod selit saja pada rail Okey, bipod selit saja walaupun agak ketat selitkan saja dan kalau anda nak berdirikan dia macam ni lah kalau tak nak lipatkan dia dan boleh simpan bawah ni ngam-ngam punya cun-cun eh. alright dan untuk Mac yang ni memang seperti version yang sebelum ini Anda boleh nampak di sini kan Ni ada lekuk ni Ada dua ni Dan Mac dia di sebelah sini So kita masukkan macam ini Slot in saja. Okay. Huh. Dah slot in dah macam gempak lah pula Dan akhir sekali dia punya butt So blood bud dia memang slot in juga di sini, nampak? So masukkan wire tu dulu, lepas tu kita slot in. Dan sebelum itu buka lah bud dia ni. Bahagian ni belakang ni. Ada dua skru, nampak? Satu, dua. Kalau tak nanti tak boleh nak masukkan uh, battery. Dia ada bagi yang ni juga, Allen key-nya. Buka dulu. Okay, macam ni keadaan dalam ni, ni lah uh, battery punya slot. So, masukkan dulu. Ini, slot in ke dalam sini. Macam ni. Masukkan yang ke dalam. Ah, dalam ni. Ah, okay. Oh, ah, huh, panjang lah. Sampai, aduh, aduh, terlanggar pulak. Ha ni keluar kat belakang. Jom kita try masukkan bateri, kita dengar sikit dia punya firing eh. Ini 7.4 watt dah. Bateri kecil 7.4 watt. Dan dia ada on off switch ya. On off switchnya di sebelah sini. Kalau ke bawah dia off dan kalau ke atas Oh yo, bunyi dia boleh tahan ah. Boleh Okey, siap. Tak habis dalam dalam video kan? Tak dalam <laughs> dalam screen. Panjang sangat. Oh, okey. Tak apa, kita ukur dulu dia punya kepanjangan. Panjang gila. Inilah, Anda <laughs> nampak akhir dia kan? Ha ni depan. Jumlah kepanjangan dia 98 ke 99 cm hampir 1 meter benda ni berat dia tak adalah seberapa mungkin dia badan dia besar tapi dia kosong dia hollow tapi kita tengoklah berat dia berapa ah. lah ok boleh ke ok 1 point 1.8 lah 1.8 kilo ataupun 1863 gram. Oh memang besar. Huh. <laughs> kalau kalau anda boleh nampak sekarang saya tengah pegang benda ni memang dia besar gila lah. Oh, panjang besar. Lagi best daripada version yang sebelum ini. Tapi kualiti build dia hampir sama lah. Cuma bat dia dah lain sikit. Lepas tu uh, ni panggil apa handguard dia dah lain sikit. Nah, macam tu lah perbezaan utama dia. Dan didengar kata dia adalah uh, gearbox dia sudah upgrade sikit tak sure motor dah lebih laju ke apa ah, nampak <laughs> ok so kita beralih kepada FPS testing selepas kita buat close up right jumpa nanti Okay, so sekarang kita akan mulakan FPS testing dan sekarang siang lah. Biasa saya buat malam. Okay, hari ini awal sikit balik ke rumah, kita buat awal. Kita menggunakan Geobo 7 ke 8 mm. Kalau tekan dia memang pecah. Ha, nampak pecah, tak bahaya. Ini Mac, masukkan Geobo di sini. Tuang je. Sebab ni boleh tampung seribu lebih lah. Banyak. Okay, nampak tak? Ha, hmm. sikit lah cerobong dalam ni Cukup lah Dan sebab ni dia menggunakan gearbox Gen 8 lah. Eh. Gen 8 So memang tak ada semi Cuma ada auto saja. Dan pasal saya nak buat FPS testing kan Saya akan keluarkan ni Kalau tak nanti dia panjang sangat Ditahan pula <laughs> Macam nak katok-katok Kita try dulu testing ke Okay, Mr. Ace Mr. Ace dah ready Disebabkan tak ada uh, Semi, kita try tembak satu-satu Dengan uh, Jari lah kita control 167 156 129 153, 162, 161, 159 Average dalam 160 lah Kita tengok auto pula Alright, so 11 biji Average dapat dalam 155 Okay <laughs> Lemah je Kena tukar spring lah ni Okay, memang uh, kalau yang model size besar-besar macam M249 ni Memang uh, lebih kepada display lah Kalau anda letak satu display Oh, memang cantik lah Okay Okay, dah tengok FPS testing kan ha, Tengok, you panjang betul Okay, FPS memang macam kurang sikit tapi jangan risau disebabkan dia menggunakan gearbox Gen 8. Memang macam-macam modification anda boleh buat lah untuk uh, M249V4 ataupun version keempat yang ni. Kalau ikutkan size dia memang dah gempak, memang dah cantik. Kalau letak satu sebagai display, memang cun lah. Dan kalau nak bawa untuk game pun boleh disebabkan dia punya uh, Mac ni memang banyak lah. Boleh masuk 1200 biji ke atas kalau anda duduk belakang je memang dah cukup lah anda cover ya so memang full build daripada nylon dan perasan di tangan pun agak boleh tahan so kalau anda minat try lah tengok uh, description di bawah ya macam mana anda nak beli ataupun di mana anda boleh dapatkan model yang ni tengok description di bawah dan kepada anda semua yang baru saja mengikuti channel kami uh, silalah subscribe sekarang dan tekanlah butang loceng tu sekali supaya anda tidak ketinggalan mana-mana update daripada kami di Blastermania. Mania. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.